Всем хай, с вами Чай. Всем привет! У меня есть такая гора картона и этот ножик. С помощью этих вещей я сегодня сделаю настоящий картонный пистолет. И я его попробую заставить стрелять. Ну, я сейчас вырежу все без записи. Ну и попробую, когда буду клеить, поставить на запись. Погнали! И вот во время съемки я тут режу. Он решил разнести весь мой картон. Ты что, добил? Ну, посмотрите на это чудо. Ладно, продолжаем. общем, ребята, я разделю этот... Э, ну, это уже не пистолет. Это... Даже не знаю, как сказать. В общем, это ружье <clears throat> я сделал уже в следующей части, доделаю точнее. Здесь я уже все проклеил. Ну, еще в следующей части, ну, как я и сказал, будет она стрелять. Сделаем механизм. И накрою этой крышкой сверху. Вот. В общем, моя первая часть подошла к концу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии всякие разные, хорошие. Всем пока-пока.